Karibu sana kupitia Daktari Kiganjani. Kama kawaida, ni sehemu ambayo tunapata elimu pamoja na taarifa mbalimbali, lakini pia ufafanuzi kuhusiana na afya kwa ujumla. Na leo kupitia Daktari Kiganjani, Dkt. Ayubu Msalilwa anatupa elimu na ufafanuzi hasa kuhusiana na wale watu ambao wanakuwa wana tatizo la kutapika wanapokuwa safarini. Yawezekana wewe ni mmojawapo, lakini je, umewahi kujiuliza sababu hasa ni nini? Wapo wanaodai kwamba hali hiyo huwapata kutokana na kula vyakula vingi, kutokana na kula vyakula mchanganyiko, na wengine wakidai kwamba ni matatizo yao binafsi ya kiafya. Sasa hili lina ukweli kiasi gani? Dkt. yubu Msalilwa, karibu na uanze kutufahamisha hali hii ya mtu kutapika anapokuwa safarini, kitaalam inaitwaje na husababishwa na nini? Kitaalamu hii hali inaitwa motion sickness, inasababishwa na mkanganyiko wa taarifa ambazo ambazo zinatokea kwenye akili yako, na hizi taarifa zikishakuwa zimekanganyika zime kunakuwa ni kama hakuna utaratibu, na kisha mtu hupata dalili fulani, baadaye anajikuta kwamba anatapika. Sasa kwa mtu yote ambaye anasafiri labda kwa gari binafsi, anasafiri kwa basi, anasafiri wengine kwa boti, anasafiri kwa ndege, treni na kadhalika, basi hawa watu wanaweza wakapata hiyo changamoto. Tafiti zinaonyesha kwamba hali hii inayotokea asilimia tatu mpaka asilimia sitini ya watu na inategemeana na uzoefu wa kufanya hizo safari, uzoefu ambao mwili tayari huo unakuwa umezoea hichi kitu kipya. Labda nianze kwa kusema kwamba unapokuwa unasafiri, kwa mfano kama chombo cha usafiri kinakwenda spidi kumi, basi na mwili wako nao pia utaenda spidi kumi hivyo hivyo. Sasa mwili katika hali ya kawaida unakuwa umezoea kwa uwe katika hali ya kawaida ambayo unakwenda huko katika hali labda ya kutembea unini nani spidi inakuwa ni ndogo sana. Sasa unapokuwa unakwenda kwa haraka, mwili wako na wenyewe unahisi kwamba vile viungo navyo vinakuwa viko katika ile spidi ya haraka, ndipo hapo mwili wako unaweza ukaanza kufikiria tumekaaje kupitia masikio yako mwili unaanza kuangalia sense of balance yani balance yako ikoje mwilini ah, na mifumo mingine ya, ya, ya, ya akili inaanza kuangalia yani mimi niko wapi nimesimama wapi nimewekaje mguu mguu uko sehemu gani sasa unakuta kwamba kile taarifa inayokwenda kule inaonyesha kama mguu huu uko kwenye spidi kitu fulani kipo kwenye spidi akili inaanza kufikiria hiki nini ule mkanganyiko unavyokuja kutokea mwisho wa siku unatokea mvurugano alafu hali inakuwa mbaya vitu vya tumboni kwa mfano pia labda na matumbo unakuta na yenyewe pia yanaona kwamba vitu vinaenda kwa haraka, kwa hivyo ule mfumo wa umeng'enyaji chakula nao unakuwa kama hauko vizuri, basi unajikuta mtu anapata huo mkanganyiko, na mwisho wa siku anaanza kujisikia vibaya. Baadaye mtu anajikuta kwamba ametapika, na mara nyingi dalili zake zinakuwa ni kupata ile watu wanasema kujisikia vibaya, au tunasema kwamba anakuwa na kichefuchefu, anakuwa na kichefuchefu, kuna kutapika, lakini pia wengine wanashindwa kabisa kukaa vizuri, ni wanapoteza balance ile kabisa, e, wanajikuta kwamba hawezi kusimama vizuri, na wengine wanakuwa wanaanguka na kadhalika. Sasa mara nyingi sana hii inaweza ikawatokea watu wote, na tafiti zimeenda mbali zikasema kwamba watoto kuanzia miaka miwili mpaka miaka kumi na mbili wamekuwa wakipata sana hii, kwa sababu wanakuwa mili yao ijazoea kusafiri. Lakini pia hata mtu mzima ambaye sio kawaida yake kusafiri mara kwa mara, akisafiri anaweza akapata na hili tatizo. Lakini pia wanawake ambao ni waja wazito wao kila kitu kwenye mwili yao kinakuwa kimeongezeka, utendaji wa kazi wa akili, wa moyo, wa mapafu, mfumo wa damu na kadhalika, vyote vinakuwa vina, vinafanya kazi kwa namna ambayo imeongezeka, labda kwa zaidi ya kwa asilimia thelathini mpaka asilimia hamsini hapo. Kwa hivyo wao wanakuwa pia uko katika changamoto ya kuweza kupata hii changamoto changamoto kwa sababu ya sikio kama nilivyokwisha kueleza sikio la ndani ambalo ndio linaratibu hali ya mwendo sasa ikitokea kwamba mm, mtu amepata kitu kama hicho taarifa ambazo zinakuwa zimejichanganya kwenye akili yake zinaweza kutokea na mwisho wa siku mtu anaweza akatapika na mara nyingi inapotokea kitu kimeenda cha haraka labda gari lilikuwa linakwenda tu vizuri likakata kona likafunga breki haraka au meli ikayumba kwa sababu ya mawimbi au ndege ikakutana na wingu fulani ikayumba basi pale mtu anaweza akatapika kwa mtu sasa anayepatwa na hali hii anaposafiri anawezaje kutambua dalili zake na je hali hii inatibika kitaalamu hii hauhitaji sana mtaalamu kuweza kukuambia kwamba nitaitambuaje kwa sababu huwa inaonekana kwa matokeo yake ambayo mara nyingi inakuwa mtu kuanza kutapika sana na mara nyingi wengi wao wanajua kabisa kwamba hapa najisikia vibaya nasikia najisikia vibaya alafu najisikia ile hali ya kutaka kutapika na anatapika hiki kitu kinazuilika na kinatibika labda niseme tu kuna dawa maalum ambazo zipo ambazo mtu kwa mfano kama anaweza kuwa na hii kitu anaweza akapewa kama ni sio msafiri wa mara kwa mara anaweza akapewa kuna kama patch yani vitu vya kubandika anaweza akawa navyo akapewa akabandika kwenye karibu na shingo yake kuna dawa za kunywa anaweza kanywa ambazo zote zikajisaidia kuweza mwili wake kuweza kujibalance wakati anasafiri na hii tunatoa mara nyingi kwa yule mtu ambaye hali imezidi, lakini kikawaida kwa yule mtu ambaye ameanza kusafiri mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya tatu, basi mwili huo unajiadjust wenyewe na unaweza kuzoea, na mwisho wa siku mtu anaweza akaja kuwa akawa vizuri bila kuwa ametibiwa na kitu chochote na mara nyingi hizi dawa zinatolewa kawaida tu ukienda hospitali ukiomba daktari anataka kuandikia kwa kumaliza dkt ayubu tufahamishe kuna uwezekano wowote wa kuzuia hali hii simtokee mtu anaposafiri na nini ushauri wako katika hili daktari kuzuia hii hali ni kwamba tunashauri kwa, wako wengine unapokuwa unasafiri usile sana kula kidogo chakula cha kawaida penda kula vitu ambavyo ni vikavu vitu ambavyo kawaida havina mafuta vyakula ambavyo vilikuwa havina mafuta penda kula hivyo vitu kabla ya kusafiri hakikisha unakuwa na maji sawa wengine wanaweza kuhusiana kuhusiana na swala la kwenda kuchimba dawa. Lakini hakikisha uko na maji yako ambayo unayanywa kwa fundo, kama vile unakunywa soda, yani unakunywa kidogo unayaweka, unakunywa kidogo unayaweka. Ukifanya hivyo, bofu chako cha mkojo hakitajaa haraka, lakini pia utakuwa unaweza kusaidia kubalance ule mfumo wako mzima wa vichochezi pamoja na mfumo wa maji wa kwako wa mwilini, ikakaa vizuri. Lakini pia hakikisha kwamba kama una tatizo hilo, omba kabisa kukaa siti ya dirishani usiweze kuwasumbua wenzako, na beba vitu kama mfuko ambavyo unaweza ukatumia wakati ukiwa unatapika lakini pia kama unajua una tatizo hilo mfano kama unatembea kwenye maji basi unaona kama maji unakusababishia shida basi usi, usiangalie maji na ukikaa kwenye siti labda usiangalie siti vitu vinavyokuwa vinakimbia sana kwa mfano miti na kadhalika vitu vya ukaribu usiviangalie peleka macho yako unaangalia mbali tunashauri pia watu waache kunywa pombe wakiwa wanasafiri, kwa sababu hii imeonekana kwamba itaongezea ita, ita uwezekano wa mtu kuja kutapika. Kwa hivyo epuka kutumia kilevi chochote kile ukiwa unasafiri, hata kama sio dereva, hata wewe msafiri ambaye unasafiri, hakikisha kwamba unaepuka kutumia pombe. Pata usingizi wa kutosha siku ya jana yake kabla hujasafiri, itakusaidia pia kuweza kuweza kupunguza uwezekano wa kuweza kufanya hivyo. Lakini baada ya hapo, unatakiwa uhakikishe kwamba unafanya mara nyingi mazoea ya kuweza kusafiri, hata kama sio kwa basi au kwa ndege ndege, kama kwa baskeli tu, safiri mara kwa mara kama ukipata nafasi. Usikae sehemu moja tu muda mrefu, utafanya mwili wako kuweza kuzoea hivyo. Lakini kwa watu ambao wameenda mbali zaidi, ukija kitaalamu, sisi kusaidia kama swala lako limezidi, tutakusaidia kukufundisha mazoezi ya kupumua, tunaita breathing exercises. Haya yameonekana kitafiti kwamba yanasaidia watu kuweza kupumua vizuri ukikontrol namna ya kupumua kitokea hata kama kuna huo mchanganyiko wa zile taarifa kutoka kwenye akili ukakontrol kwa kupumua vizuri kwa haraka basi hii inaweza kakusababishia ukaja kuweza kujikontrol na mwisho wa siku ukajikuta ya kwamba ume, umeweza kuzuia hali kama hii labda na mwisho kabisa ni shauri ya kwamba pange safari zetu mapema ujue ni mtu wa namna gani kitu gani kinakutokea ukisafiri kisha na kila kitu ambacho kinatakiwa uwe nacho wakati unasafiri kama ni maji madogo kama ni mfuko kama ni siti gani unapenda kukaa namna gani usafiri, vitu vyote vinavipanga kuanzia kichwani kwako na pia kimazingira na kipesa. Hii itakusaidia kuwa smart na itakusaidia kuwa kuboresha safari yako na ukaifurahia safari yako. Asante Dkt. yubu Msalilwa kwa elimu hii pamoja na ufafanuzi ambao umetupatia kuhusiana na swala hili, na wewe ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo, naamini utakuwa umeweza kufahamu mengi, nini hasa sababu, lakini pia ushauri kwa wale watu ambao wanapatwa na hali ya kutapika wanapokuwa safarini. Tunapatikana YouTube pamoja na Instagram Instagram kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Kaa karibu na sisi, lakini subscribe ili kupata updates pamoja na elimu ama ufafanuzi kadri tunavyokufikia kwa saa 24. Asante kwa kutuchagua Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.